Саляму алейкум, қайырлы күн баршаңызға. Бүгін тәлім ТВ арнасында дәл қазір сырласайық бағдарламасы. Сұлу көрермендер, арулар, өздеріңізбен бүгін керемет тақырыпты бірге талқылайтын боламыз. Мен жүргізуші Маржан Садуақас. Қош келдіңіздер. Қош болдық, рахмет. Иә, енді ең бірінші өздеріңізді таныстырып өтейін ә, енді білесіздер өз арамызда қыздар арасында кішкене сырласып бір бірімізге ақыл кеңесімізді айтып ә, бәлкім бір біріміздің өзгеруімізге иә бір септігіміз тиіп кете жатыр неге өзгеріс деп айтып жатырмын өйткені дәл осы тақырыпқа сәйкес бізге өзгеріс бағытында арнайы мамандар сөйлейтін болады өзіңіздің жылы жүзіңізбен дәл осы студиямызда қауышып отырғаныма қуаныштымын әсіресе қазақстанда деп айтайын себебі оны кейінірек түсіндіре кетейін ақкенже әлімжан актриса тележүргізуші және сонымен қатар өзгеріс және орындаушылық өнері психологиясының маманы рахмет қош иә. және лайф коуч журналист Алия шайх енді өздеріңізбен біз бүгін сырласайық бағдарламасында жақсы сырласамыз деген ниеттемін өйткені бізге көптеген хаттар келіп жатады қыз келіншектерден иә әртүрлі отбасылар бар әрбір қазақтың қара қыздарының басында шешілмей жатқан немесе өздері түсіне алмай жүрген бір проблемалар жиі кездесіп жатады соның бірі күйеуімнен күдіктенемін дейді осындай жандар бізге көп хат жазып жатады сол себепті осы тақырыпты алып өздеріңізбен бір әдемі ә, жаңағы разборларын дейді ғой енді орысша айтқанда соны бір әдемілеп ә, шешім жолдарын тауып немесе бір соның салдарын бірге ә, осы жерде ә, дәл қазір талқыласақ қалай қарайсыздар дайынсыздар ма әрине мен ойлаймын бүгінгі таңда бұл өте актуалды тақырыптардың бірі және де көрермендерге өзінің бір пайдасын септігін тигізеді деп сенемін иә енді өзіңіз жаңа өзгеріс иә өзгеріс жаңағы психологиясы деп жатырмыз ғой енді осы жағынан да бірден үшінші мамандығыңыз ауысып кетейін деп тұрмыз сіздің <laughs> сонымен қатар ә, күмәндану иә күдіктену енді бұның барлығы айналып келгенде неден туы мүмкін неге күйеуімнен күдіктенеді қалай ойлайсыздар менің ойымша жалпы бұл өте ауқымды тақырып ә, енді оның себебі де көп салдары да көп тақырып ә, ең алдымен мен ойлаймын ол қалай болғанда да ішкі сенімсіздіктен туады ал ол сенімсіздіктің де түр түрі көп ә, пайда болу себептері де көп салдары да көп сондықтан ә, егер жаймендеп өрбітетін болсақ енді мен ойлаймын жалпы мына күдіктену деген нәрсе қызғаныш сезімінен де туындайды қызғаныш бұл яғни менің жеке пікірім бойынша жалпы психологияда да жиі айтылатын нәрсе қызғаныш адам іштей бір өзін толыққанды тұлға ретінде сезінбеген кезде жалпы бір белгілі бір нәрселерге армандаған нәрселеріне қол, жеткіз, қол жеткізе алмаған кезде бір өзінің әлгі өмірде отбасында орын тапқанменен өмірде орнын ә, жалпы таппаған сияқты сезінген ә, тұлғаларда э, жиі ұшырасады енді әрине бұл әлгі жүз мысал э, бәрін ә, мың мысалдың бәрін әлгі бір мысалдай қарастыра беру ол мүмкін емес әрқайсымыз әртүрліміз әрқайсымыз әртүрлі күдіктенеміз қызғанамыз енді барлық адамдарда бұл сезім бар әркімнің басынан әр кезде әйтеуір бір белгілі бір дәрежеде өтеді деп есептеймін өйткені ешкім де пәк емес бәріміз де осы өмірге үйрену үшін келдік енді бұл әлгі кіріспе ретінде әңгімені қозғайтын болсақ әлия ханым сіз не дейсіз енді сіз өзіңіз осы ә, әсіресе отбасыда осындай проблемаларға ұшыраған қыз келіншектермен көбірек жұмыс жасап жүрсіз хабарымыз бар өзіңіздің арнайы өтетін сабақтарыңыз бар деген сияқты осындай сұрақпен сізге көп келетіндер көп пе бисмиллахи рахмани рахим маржантай ақкенже өте қуаныштымын шақырғаныңызға көп рахмет иә бұл ә, бұл тақырыпты оқыған кезде де жүрегім дір ете қалды неге өйткені бұл сау қарым қатынастың белгісі емес та негізі иә. ерлі зайыптының арасында сау қарым қатынас деген ұғым бар иә ол сау қарым қатынас дегеніміз не ол бір біріңіз бір біріне деген сенім күдік соған қайшы келетін нәрсе иә енді ол түсінікті бірақ сенім қашан пайда болады и күдік қашан пайда болады сол жаққа қарай кішкене иә көңіл бөлсек негізі жаңа сіз бір өз қойған сұрағыңызға жауап берейін негізі иә өте көп шын мәнінде жаңағыдай <laughs> жекеге келіп жатқан сұрақтың үштен екісі деп айтайын енді әрбірі демеймін бірақ үштен екісі жаңағы көзге шөп салу ажырасып жатырмын кетіп қалып жатырмын күйеуім күйеуіме сенбеймін уже сенімнен шыққан көңілім әбден қалды суыды біз жай туысқан болып өмір сүреміз дегендер де бар ә, үшін иә балалар үшін бір тіпті ата ене үшін сүріп жатырмын ба көп қыздар бар мен бұл үйде өзім не істеп жүргенімді де білмеймін деп осылай айтқан кезде қазірдің өзінде айтып жатып денем шыны керек қатты түршігеді өйткені Бұл өзіміздің қаракөз иә қазақтың әп сұлу қыздары өзімнің жаңағы әпкелерім сіңілдерім өзімен қатарластарым енді ол бір белгілі бір қалай айтсам болады белгілі бір возраст дейді ғой жаңағы жастың проблемасы емес да мәселесі емес бұл негізі кәдімгідей өте біраз не дейді поколение дейді ғой мен шала қазақпын енді кешіре <laughs> көресіздер айта беріңіз иә орысша оқығаннан кейін көп жаңағы орысшам шығып кетеді бірақ біраз ә, жаңағыдай дәуірдің иә ұрпақтың ба дәуірдің ба әртүрлі дәуірдің кезеңнің кәдімгідей мәселесі енді глобалды мәселе иә глобалды тіпті ол дін қандай дінді ұстағанына да қандай ұлт болса да ол бұл проблема бәр жерде бар ешкімді таңдамайды дейсіз таңдамайды возрастты да таңдамайды сен кеше үйленсең де ол күдік болуы мүмкін yeah. Иә. сен қырық жыл тұрған күйеуің болса да ол күдік болуы мүмкін да әйел адамда сол енді жа сіз сұрап жатсыз ғой өте жиі өте жиі келетін жаңағы қыздардың маған келетін мәселесінің көбісі осы күйеуіме сенбеймін сенімнен шыққан көңілім қалған ең жаман осы ғой көңілім қалды деген бір ауыз сөз өзі иә, жүректің нағыз бар сырын ұқтыратын сөйлем сияқты иә біз дәл қазір үшеуміз басқа басқа бірімізді өте жақсы түсінеміз өйткені үшеуміз де тұрмыстамыз үшеумізде күйеуіміз бар кейде шынымен иә біреу бізге айтса ойланып қаламыз ғой ал біздің күйеуіміз не істеп жүр екен деп енді құдай сақтасын сенеміз сенеміз дегенменен түзде ғой енді ол кісілер иә сол кезде бір ой шалып кетеді енді бұл тұста тез есімізді жинауға тырысамын өз басым иә енді әрине өйткені оған ол ойға ерік беріп қойсам әйтеуір бір жолдарын тауып береді иә бір өзінен өзі минустары көріне бастай ма ол негізі осы жерде иә. иә мен осы жерде сонда өзім не істеп жатырмын сонда әлде мені бір кішкене азғырып жатыр ма сіз өзіңізді улап жатсыз ол негізі сіздің ойыңыз кешіріңіз мен сөзімді ол негізі у секілді мынау ә, э, былай айтайын қараңыз біздің ойымыз неге шариғатта жақсы ойландыр, дейді құранның э, өте көп жерінде жақсы ойлаңдар дейді неге оның қазір дәлелін ә, былай басқаша түсіндірейін иә былай келгенде логический дейді ғой логический бір цепочкасын алсаң э, да қалай болады бірінші адамның басына ой келеді ол оймен адам көп уақыт жүрсе анау былайынша айтқанда басында сценарий маған кстати көп әйелдер келеді мен күйеуіммен ұрыспасам да күйеуім үйде жоқ болса тіпті басқа жақта жүрсе де мен ойша омен ұрсам дейді <laughs> кәдімгідей у нее былай ол қыздың басында ә, прокручивается сценарий ссоры то есть ұрыс кәдімгідей көз алдында елестетіп жатыр мен оған бүйтіп айтамын ол маған бүйтіп жауап береді сосын мен бүйтіп тарс етіп есік жабамын деген сияқты кәдімгідей кино өйткені иә өйткені қыздардың жалпы болмысы сол емес пе біз жаңағы голливудтық сценаристерден артық <laughs> болмаса артық болмаса кем түспейміз мына иә. фантазия жағынан сондықтан жаңағы маржан айтқандай сол ойды ұстап алып иә менің басымда ондай ой бар иә мен адаммын маған түрлі ой келеді бірақ мен жақсы ой таңдаймын деп жақсы ой таңдай білу ол да бір әлгі мына менталды күштің мықтылығын көрсетеді дұрыс айтасыз иә ол бірақ мен сізге айтайын ол барлық қыздың қолынан келмейді мына қыздар маған келетін иә. қыздар жаңағы айтып жатқандар мен ойша күйеуіммен ұрысып жатырмын ол бейсаналы түрде ол білесіз ба как фоновая музыка дейді ғой былайша айтқанда андай әшейін бір ойнап жатқан музыка сияқты иә ол мына жақта өзінің сәбізін турап жатады мына жақта етін қуырып жатады деген сияқты да бірақ ойша ол күйеуімен ұрысып жатады иә енді қараңыз оның қаупі неде жаман ойлаудың қаупі неде сен ойлаған нәрсең ол мына сәл мына жақтан ауызға түседі ертең бір енді ыдыс аяқ сылдырламайтын үй жоқ әрине күйеуің сәл бір саған ұнамсыз нәрсе істеп қалса жаңағы ойлаған нәрсе сен айтқың келмесе де аузыңнан лық етіп шығып кетеді өйткені сен уже дайындалып жүргенсің ана кассета қанша рет уже баста ойнаған и сен автоматты түрде ол ауыздан шығып кетеді ауыздан шығады ма сен например ол сценарий көп рет болды ма ол ертең аяқ қолға түседі дене ә, түсіндіңіз ба мысалы үшін дене, арқылы шығады иә. қысқасын айтқанда иә ол өйткені біздің миымыз денемен напрямую байланысты иә тікелей байланысты не ойлаймыз біз сәл уақыттан кейін соны жасай бастаймыз сол туралы айта бастаймыз бірінші то есть үш қадамнан тұрады иә біріншісі ойлау екіншісі оны айту үшіншісі оны жүзеге асыру енді егер де кешіріңіздер егер де ол ойлап жүрсе мысалы үшін мен оны ұрсам сол онымен ұрсам бүйтіп айтамын сен андайсың сен мынандайсың иә, иә содан кейін анандай есікті тарс жабамын да ана чемоданға киім бәрін саламын одан кейін иә одан кейін мынандай қызыл машинаға отырамын да мысалы үшін төркінге тартамын десе ең қызығы ол баста ойлайды ана айтатын сөздерін күйеуіне айтады и бір рет екі рет үш рет бес алтыншы рет ол действительно есті жабады шын мәнінде ол есті жабады да тарс еткізіп төркіне қайтады сонда міне қараңыз аллах тағалам бізге айтатыны жақсы ойлаңдар деген осы жерде жатыр иә yeah, жаман ойлаудың өзі күнә деген хадис бар емес пе иә енді осы тұста жаңағы біз ой деп жатырмыз бірінші ой келеді одан кейін ой сезім тудырады mm сезім ә, әрекетке болмаса әрекет, сөздің өзі ол әрекет ә, мына ә, физикалық әрекет болмаса реакциялық әрекет реакциялық әрекет сіз айтқан мына дене арқылы шығады ә, ол әлгі сыртқа реак, физикалық әрекет арқылы шықпағандықтан ол денеде әлгі тұрып қалады ә, демек мысалы қарап тұрсақ психосоматика деген үлкен тарау бар ол енді yeah. Иә. біреулер мойындады біреулер мойындамайды бірақ барлық ә, дерттің әлгі түбі сол ә, ой одан кейін сол қамалып қалған сезімдерде оны уақытылы босатпаса ол дертке айналады енді тақыр, бұл өте ауқымды тақырып ал енді жаңа иә. айтқандай әлия ханым айтқандай ә, мына қыздар хабарласады ой ұрсам ұрсам деген нәрсе біріншіден бұл жерде мен ойлаймын әлгі бұл фак, факт ретінде ол 2D дейміз ғой 2D формат ол міне екі бір алақан жағы, бір кеңістікте болып жатқан дүние ал егер кішкене 3D арқылы былай кеңістік арқылы қарастыратын болсақ оның түп тамыры мысалы ата аналарының сценарийінде жатыр мысалы үйлерінде қандай әке мен шешенің арасында қарым қатынас болды және де жалпы енді менің өз басым көзқарасым бірінші адам ішіне үңілу керек менің іште қандай ә, кереғар конфликтілер бар өйткені ол ұрсу сценарий қалай болғанда да ішкі кереғарлықтан туады әйтеуір бір мына өмірдің бір әлгі сферасы дейміз жаңағы бір ә, әлгі он екі сфера дейміз ғой біреу сегіз деп бөледі енді жалпы соның біреуі ә, біреуімен сіз риза болмасаңыз болмаса қанағаттанбасаңыз ол бір міндетті түрде сізде ішкі кереғарлықты туғызады және де ол ең алдымен үйде ең жақындарыңызға ауат енді бұл жерде мен қыз келіншектерді айыптап тұрған жоқпын бұл бұл жерде менің ұстанатын философиям жалпы және мен ойлаймын қазіргі таңда ең дұрысы сол әлем менен басталады әлем менің ойымнан басталады әлем менің әрекетімнен басталады міне ал егер біз әлгі неге ол маған сөйтеді неге ол маған бүйтеді деп егер ә, әлгі әрекетті басқаға аударатын болсақ онда біз өспейміз іштей өзгермейміз санамыз өзгермейді яғни сол түп санада жаңағы айналып жүрген жаңағы ә, әлгі ет айналдыратын мәшине сияқты мясорубка дейміз ғой <laughs> жаңағы етті майдалайтын иә. сол сияқты ол айналып жүре береді және сіз айтқандай құдайдың бір күні иә жүзеге асады өйткені ол енді факт бәріміз де біліп отырмыз түсінікті енді қараңыздаршы кейде сол көп жағдайда қыздардың басында кінәліні іздейді да кінәні біреуден іздейміз сосын міндетті түрде ол күйеуіне келеді да ол иә <laughs> тас лақтырса күйеуі басына тиеді деген сияқты дәл сосын ол кінә ә, сонда бұл әйел адамдардың білімділігінің төмендігі ме білім, білімнің әлде жаңағы өздеріне жаңа сенімсіздік деп басында жақсы айттыңыздар бәлкім өздерін жақсы көре алмайтындығында деп те ойлайсыздар ма егер әйел адам мысалы өз өзін жақсы көрсе меніңше ол өзін ренжітуге де немесе сол нәрселердің бір жолын бастауға немесе бір ә, сондай бір нелерге жол беріп қояды деп ойламаймын да енді бұл, бұл тұста меніңше ә жаңа басында айтқандай тармақтары көп бұл мәселенің енді бірден бір жаңа ішкі сенімсіздік дедік пе ол әлгі ә, э, түп тамыр жағы ішкі конфликт дедік одан кейін ә, қыз бала жалпы ару ретінде егер сен ә, бақыттыңды тек қана еріңнен іздесең ол жалған нәрсе ол енді ә, адам бақытты өзінен іздеу керек мысалы іштей мен өзімді қалай бақытты ете аламын өйткені тек қана бақытты адам өзгені бақытты ете алады ал іштей сен бақытсыздыққа әлі толмаған әлгі өзің бір құштар <coughs> ә, бір іштей жетілмеген сондай санада болсаң мына психология бойынша балалық сана дейді ғой сондай ә, күйде болсаң онда сен міндетті түрде ана ішкі жетіспеушілігіңді толтыру үшін әйтеуір жан жағыңнан әкеңнен сосын шешеңнен одан кейін жарыңнан толтыра бастайсың сондықтан мен ойлаймын бұл жерде былай терең қазып айтатын болсақ бұл бұл бізде біріншіден менталитетіміздегі үлкен әлгі менталитетімізде орын алған әсіресе елімізде орын алған үлкен мәселе екіншіден мына отбасылық институттардың дамымауында үшіншіден мына бала үйден үйренсе одан кейін мына оқу орындары дейміз ол жерде мүлдем әлгі өзін өз баяғыда біз оқыған кезде қоғамды тану өзіңді өзің тану қоғамды тану деген бір пән болған сияқты енді қазір білмеймін бар ма жоқ па одан кейін Э, әлгі қарым қатынасты қалай құру керектігін бізде мүлдем бейхабар қазір әйтеуір ә, сіздер барсыздар біздер бармыз әйтеуір қазір қыздар жан жақтан оқып әйтеуір бір білімдерін толтыруда иә. бірақ қыздардың бұл жерде кемістігінде емес мәселе мәселе ә, стратегияның стратегияны қалай жүргізу екенін білмейді қарым, ер, ер адаммен қарым қатынас қалай құру керек ол өмір үйретеді екінші мәселе ә, мына ішкі құндылықты түсіріп алмау керек ә, э, маржан жаңа өзіңіз айтқандай ә, әлгі ер адам жалпы кез келген адам екінші адамға қандай әрекет етеді ол адам көнетін өзі әлгі бастапқыдан қабылдап иә мен осыған көнем десе екінші адам сол әрекетті жалғастыра береді ал егер сен өзіңнің ішкі құндылығыңды сезініп ә, жалпы өмірлік позицияң бар ә, мәселе ол жаңағы миллиондаған бір бизнес жасау емес ішкі бір құндылығың ә, мына жермен байланысың әйтеуір тұлға ретінде өзіңді осы өмірде сезінген болсаң сен ешкімге өзіңді басынуға мүмкін ә, жол бермейсің сондықтан кейде мен ойлаймын осындай енді біздің ә, қыз келіншектер арулар бастапқыда осылай әлгі мына бар ғой менталитетімізде жалпы енді әркімнің діни көзқарасына сәйкес әйтеуір ә, еріне келу әлгі бір икемділік таныту деген нәрсені кейде біз басқаша түсінеміз әлгі істеген нәрсесіне бәріне барлығына төзе беру керек төзе беру керек деген сияқты түсінетін тұстар кездеседі біз неге бұл нәрсені ауқымды қылып алып отырмыз өйткені жаңа айтқан мысалға сіз айтып отырған тармақтарды бірі білсе бірі білмейді дұрыс қой мысалға қазір сіз тыңдап отырған қыздар сіздің ә, сіздердің пікірлеріңізден керегін алады иә мысалға өздерінің жаңағы бәлкім жаңа толтырамай тұрған жерін сіздердің әңгімелеріңізден иә. толтырып ол өзінің бір қисық жерін түзеп алуы мүмкін немесе сұрағына жауап алуы мүмкін да біздің де мақсатымыз осы ғой сол себепті де сырласып отырмыз жаңағы алдында айтқан толмай жатқан нәрсесі деп айтып жатырмыз ғой біріншіден мен ойлаймын енді бір сағаттың аясында бүкіл қоғамдағы үлкен жан жараны э, жазып әлгі э, емін айту ол мүмкін емес дей тұрғанмен де э, бірден бір кеңес мысалы көбінесе бұл жағдайлар қашан туындайды қыз балалар декретке әлгі ана демалысына шыққан кезде одан кейін әлі әлеуметтік өмірге қайтадан қосыла алмай сондай бір сәттер ішкі бір күйзеліске ұшырайды сол кезде әсіресе осы дүниелер ушығады менің былай жалпы байқауымша өмірде сондықтан ә, тұрмыстасың ба тұрмыста емессің бе анаң үйретті ме үйретпеді ме ә, елден үйрендің бе үйренбедің бе көзің ашық көкірегің ояу интернет ғаламтор бәленбай кітап бар іздену керек мысалы мен өйткені бізде мынандай баяғыда жаңағы ә, қазақ ә, бақытын баладан іздеген деп айтады қыз бала бақытын ерінен іздеген отбасынан іздеген деп айтады ол дұрыс дей тұрғанмен де мына ә, осының бәрін ә, бір жағынан діни көзқарас бір жағынан мына әлгі әлеуметтік көзқарастардың бәрін сәл былай тұлғалық тек қана перспективадан қарайтын болсақ адам мен өзімді қалай бақытты ете аламын мысалы мен бүгін э, әлгі іштей шүкір етіп бүгінгі күнді көргеніме басқасына бәріне қуана үшін э, қуанып отырмын бірақ өзімді тағы да қалай қуанта аламын мен э, өмірімді қалай сүргім келеді деген сияқты қысқасы өзінің тағдырын ә, мына ішкі дамуын еріне байлап қоймау керек иә тағдырымыз біз ерімізге әлгі тапсырамыз ә, э, әке шешеміз тапсырды иә yeah, иә yeah, аманатпыз иә дей менге ішкі дамуыңызды кешіріп қойыңыздар ішкі аманат еткен жоқ ол сіздің ғана ә, сіздің ғана жауапкершілігіңіз сондықтан көбінесе қыздар мына ә, қызғану деген процесс қайдан басталады өмірінде ешқандай басқа дүние жоқ сол ә, іші ошақ қасы ә, балалардың киімін түгендеу ә, еріңнің жаңағы киімін түгендеу тамақ жасау міне басқа яғни сізде тек қана отбасы сферасы бала сферасы тағы не болды үй сферасы ғана жұмыс істеп жатыр ал қалған сфералар мысалы құрбылармен қарым қатынас жасау саяхат жасау әлгі жалпы іздену білім алу сүйікті ісіңмен хобби дейміз ғой айналысу мысалы солар әлгі жоқ кезде мысалы ол бес саусақ сияқты ғой сонда тек қана сол үш сфера жұмыс істеген кезде әрине он біз деген қайнап тұрған қуат көзіміз мысалы былай қарап тұрсақ соны толтырмаса міне қызғаныш осыдан туады бүкіл назар сол ерім не істеп жатыр жаңағы смс ватсап <laughs> жаңағы сіздің сөзіңізден мен сол келесі сұрағыма келгім келіп тұр ә, күдіктенудің бірден бір ә, себебі жаңағы қызғаныш болуы мүмкін деп жатырмыз ғой иә мен де осыған өзім өзіме де қызық болып тұр да расымен иә адамда <laughs> қалай қызғаныш ә, бойлайды мысалға адамның миын қалай қызғаныш улайды сіз жаңа айттыңыз ғой мидағы нәрселер олар у улай бастайды деп иә расымен ол улана бастады әйел адам иә сосын ол қызғанышқа бой ұрды бірақ оған да себеп керек кейде себепсіз қызғанатын да сәттер болады иә yeah. өйткені жаңағыдай әйел адам үйде <laughs> ошақ қасында ә, тек қана жаңағы күйеуінің не істеп не, не қойды қайдасың қашан келесіңмен ғана ә, шектеліп қалған келіншектерде көп кездесіп жатады мен өзім ә, достарыма көп айтатын әйелдерім үйде отырсын біздің енді бір қазақта да бар ғой сондай әйел үйде отыру керек жұмыс істемеу керек деген сияқты нәрсе сол кезде иә. айтатын сен жұмысқа шығар немесе бір өзінің сүйікті ісімен айналысуға мүмкіндік жаса деймін да бұл енді әрине менің жай ғана жеке пікірім бірақ енді мамандар ретінде өзіңіз не дейсіз қызғаныштың салдары неден болуы мүмкін немесе біз бойдағы қызғанышты қалай жеңе аламыз мен енді бағана кенже өте керемет айтып жатыр иә бұл жерде шын мәнінде көп ерлі зайыптың арасындағы проблемалар иә проблема деген қалай еді мәселелер сұрақтар қызғаныш болсын басқа болсын қайдан туындайды ол ең біріншіден әйел өзін танымағанда одан қалса ол ер адамның кім екенін танымағанда шындап келсе түп төркіні біз тұрмысқа шыққанда анамыз не дейді бізге айналайын мынаны былай тура мына жерді былай сыпыр ана жерді былай үтікте мына жерді былай не дейді иә, иә бізге біз ә, тұрмысқа шыққанда өзім де солай тұрмысқа шыққан мен, мен кездесіп жатқан мен жұмыс істеп жатқан мен білетін қыз келіншектердің бәрі примерно осындай модель мен тұрмысқа шыққан не тұрмысқа шығу деген ол тәтті тамақ беру күйеуіңе үйді жинау кірін жуу иә жаңағы э, киімдерін үтіктеп қою тусаң баласын жаңағы бақып беру деген сияқты қонағын күту ата енеңе қызмет жасау енді оның бәрі керемет оның бәрін ешкім жоққа шығарып жатқан жоқ ол керемет керек иә. иә керек емес деп жатқан ешкім жоқ ойбай оның бәрі бытовуха деудің де қажеті жоқ ол керек дүние бірақ әрине бағана сіз айтып ғой институттар дамымаған ол негізінде солай біз мысалы үшін ә, э, оны еркекті қоя берші біз өзіміз кім екенімізді білмейміз тіпті өзіміздің мен алия емес әйел затын ол аллах біз не үшін жаратқан біз неге осындаймыз иә неге біздің осы ішімізде бәрі қарбалас мысалы үшін ерекшелігіміз неде мысалы үшін әйел адам қандай ол мысалы үшін ер адамды айтайыншы бірінші ер адам он постоянен дейді ол ешқашан өзгермейді ол кеше де сондай еркек бүгін де сондай еркек ол әр күнде сондай еркек ол ешқашан өзгермейді оның эмоциональный состояниесі өмір бақи бірдей оны ол молодец бір керемет болғандықтан емес оны олай аллах тағала жаратты жаратты иә ол жаратылды солай бірақ оны біз түсінбейміз а біз қандаймыз әйел адам біз біздің қырық жанымыз бар біздің қырық айламыз бар қырық айла қырық жан енді ә, не дейді ұлық сөзде ұят жоқ дейді ма мен былай сәл ашығырақ айтайын иә бізде циклдар көп біз бір айдың ішінде пәленбай циклдан өтеміз то есть бізде до есть период алдын деген бір период бар одан кейін бір аптадай бір өзінің белгілі бір гормондардың қатты қозатын периоды бар біз алдында дайындаламыз ол гормондарға денеміз одан кейін ол гормондар әбден былай болып жатады ол кезде біз өзімізді өзіміз түсінбей жатамыз одан кейін одан болған процестер болады енді қараңыз әйелде сонда төрт аптаның төртеуі де мынандай да ол ешқашан еркек сияқты бірдей бола алмайды бірақ біздің проблемамыз неде неге күдік пайда болады неге басқа нәрсе пайда болады өйткені біз ер адамның жаратылысы ол неге аллах тағала оны олай жаратқан бізді неге былай жаратқан түсінбеуімізде түп төркіні сода ең сорлысы деп айтайын ба енді осы жерде осы сөзді қолданса болса қолдануға болатын болса иә біз әйел очкимен еркектен әйелдік қасиетті талап етеміз ең көп проблема сода мысалы үшін күдік болсын басқа ол қалай басталады ол маған жаны ашымайды мен бала тудым ол менімен тұрып қараспайды мен оның баласын туып жатырмын ғой мен оның ата енесін той әке шешесін бағып жатырмын ғой ол неге маған айтпейді неге маған бүйтпейді түп төркінін қарасаңыз ол әйел адам шын мәнінде ер адамнан әйелдің істейтін тірлігін талап етеді неге өйткені ол түсінбейді что ол еркек екен да егер де о бастан бізге ер адамның қалай жаратылған не үшін жаратылған оның нағыз бұл өмірдегі мақсатын не екенін түсірсе түсінсе және әйел адам не үшін жаратылды оның мақсаты бұл өмірде не екенін түсінсе бізде вообще проблема болмайды бірақ мәселе сода енді қараңыздар жаңа күдік деп жатсыздар жаңағы самооценка дейміз ғой иә өз өзін бағалауда иә ол бар негізі мен сізге былай айтайын көбісі айтады маған келген қыздардың әңгімесі ә, жаңағыдай шағымы мен өзі негізі күшті қыз болатынмын <laughs> мен жас кезінде тұрмысқа шықпағанда вообще керемет қыз болатын менің целім өмірімдегі мақсатым да болатын жұмысым да болатын өзіме де қарайтынмын керемет дүниелер де жасадым менде бәрі күшті болатын бірақ осы бір берік деп айтайықшы осы бір берікке шыққалы бері өмірім бәрі жаман болып кетті осы бір дегені қалай иә. кетті <laughs> жоқ шын айтамын ең еще бұның тағы да бір өте ауқымды нәрсесі бар ол көп әйелдің басынан өткен мен бұл берікке емес серікке ана жақтағы серікке шығуым керек еді негізі мына берік ой неге мен осыған шықтым мен ана серікке шығым керек еді деген сияқты бір ұғым пайда болады сол ұғым отравление жасайды жаңағы улайтын ұғым сол содан бастап әйелде былай бастады. ай мына бір берік деген өзі бір онша емес иә ой кетті сценарийдің басты басты енді тағы бір иә сценарийдің енді бірнеше тармағы бар ғой сол бір иә. тармағы сондай мені ана серікке кім еді анау берік пе мына иә берікке шықтым осы онша болмай жатыр әлеуметтік жағдайымыз да онша емес туф осы мені осы өлдім күйдім деп алды осы көлеңде басқасында осы жүгірді иә бірақ түп төркіні келгенде ештеңе жоқ осы жерде мен тағы бір кішкене қосып өтейінші бізде махаббат деген нәрсемен ол мен қазақша білмейді екенмін ол сөзді орысша айтайын влюбленность деген бар ғашықтық және махаббат деген ұғым бар иә любовь то есть влюбленность и любовь біраз кезеңдерден тұрады иә yeah, иә, енді қараңыздар бізде көп жағдайда қыздар былай ойлайды ер адамдар влюбленный жаңағы ғашықтық кезеңде оларды бас аллах тағала оларды басқаша қылып қояды өмірінде істемейтін нәрсені сол кезде істей бастады гитарамен қызға өлең айтып өмір сатып алмайтын гүлін сатып алып жаңағыдай да бір осы бір вот прям кішкене сын сыйлар жасағысы келеді неше түрлі идеялар келеді кішкене ненормальный секілді өзін ведет потому что нормальный мужчина жалпы э, басы кетіп қалды дейді ғой енді былайша <laughs> вот вот өте дұрыс айтасыз осы осы жерде сол влюбленный периодта ғашықтық э, кезеңінде ол жаңағы әлі қызға үйленіп болған жоқ или үйленгеннен кейін бір айдың көлеміндегі әңгімесі мынау үйленгенге дейін және үйленіп болғаннан кейін бір айға дейін сол кезде ол ғашықтық сезім бізде қыздардың бәрі ойлайды вот міне мен таптым ол мені үсті бағалау керек мені осылай ол істеу керек енді үйлендік енді ол бүкіл қыздың басынан өткен әңгіме өзімнің де басымнан өткен әңгіме бір қарасаң бүйтіп жүрген кеше сені бүйтіп алақаннаса ух ақ деп жүрген иә енді бергім менің берігім емес енді мен <laughs> алматым деймін ба жоқ енді ол басқа әңгіме бірақ жаңағы сонша жүгірген жігіт бір қарасаң қарын сипап тыртырғасынып <laughs> қолды басының ә, басын астына қойып алып телевизорды да қарап жатыр түк істемейді жаңағы берік берігі иә. емес берік иә әшейін бір иә. берік болып қалған иә. иә енді ана қыз бір қарайды екі қарайды мынау ештеңе баяғыдай әпермейді маған әрекет жоқ әрекет жоқ баяғыдай ана жаққа барайық киноға барайық кафеге барайық деу жоқ үйден тамақ пісіре сал ай қойшы неғыламыз бір жаққа барып и бар ғой көйлегің не қыласың бір көйлекпен бес жыл жүретін қыздар бар бізге иә содан келіп ол не істей бастайды мынау маған қарамайды мені жақсы көрмейді күдіктің бәрі қайдан кетті баяғыдай сыйлық бермейді мені ешқайда шақырмайды өзі бірақ достарымен кешке барады қыдырады вот күдіктің бәрі кетті енді бірақ бұл біз бір жағынан қарап тұрық иә енді мен осы жерде айтарым жаңа ғашықтық пен махаббаттың ол ғашықтық это эмоции ол просто қалай десем болады ол бір жанды болды от болып лаулап тұр болды ол кезеңде ол кезеңде махаббат деген сөз ол етістік етістік дегеніміз не ол бір іс қимыл сүйе білу жоқ ол бір іс қимыл қараңыз махаббат деген негізі ол біреуге бірдеңке жасау ол әшейін менде көбісі айтады жазады мысалы үшін алия махаббат кетті болды мен оны сүймеймін болды махаббат жоқ мен айтамын айналайын ау махаббат деген тұмау емес саған бүйтіп жабысып қалатын махаббат деген сенің әрекетің просто сен ғашық кезіңде ол жігітке саған ол әрекетті жасау өте оңай еді а сен махаббат вот мынау ғашықтық біткен кезде адамда сол кезеңде екі сұрақ туады ары қарай мен әрекет жасайын ба жоқ жасамайын ба түсініп тұрсыз ба ол сол жерде выбор дейді ғой адамда таңдау таңдау болады егер ол и қош болды сол и әшейін бір берік мен қыздардан көп естимін енді шығып қалдым енді солай амал жоқтан енді бала туып қалды мен үш төртеуін туып тастадым уже енді он, он жылдаған уақыт өтті артқа жол амал жоқ тұрып жатырмын дейді сонда қараңыз ойын мен бір байғұспын амал жоқтықтан осы бір берікке шығып қалып едім енді сонымен тұрып жатырмын дейді енді мен айтарым бұл жерде қыздарға енді біз тек проблеманы айтуға емес кішкене бір иә. айтуға келдік қой иә соны мен айтарым былай қыздар барлықтарыңыз өзіңіздің қолында барлық нәрсе егер де сен жақсы көргің келсе именно келсе если ты хочешь полюбить ол үшін әрекет жасау керек ол махаббат деген айтамын ол тұмау емес ол вирус емес ол бір кеп жабысып қалатын нәрсе емес ол әрекет сен күніге мысалы үшін махаббатпен күйеуің жақсы көретін бір бәліш жасашы иә ол бір күн келеді сен күйеуің үшін әрекет жасашы ә, ә, әдемі болып шықшы алдыңнан менде ондай қыздар болған келіп ой енді ол қызық әңгіме мен айтамын қыздар қатырасыңдар күйеуімнің тізесі шығып кеткен трикосымен жыртық футболкасында жүретінмін үйде дейді шашым болса он дуын әйтеуір бір жинай салған бәріміз білетін иә. <laughs> иә енді ол еркек үйге келсе бәрі қарайды мынау өзі әйел ма еркек па бір түсініксіз келбеті ол қайдан оған сүйсінсін енді сол қыз берікті сырттан көреді да өзін көрмейді қысқасы дұрыс па иә, иә енді сол мен жаңа қыздарға айтатын әрекет жасаңыздаршы кішкене күйеулеріңіз де сол баяғы күйеу бола қалады ең қызығы көп ұзамай отношения деген керемет күні кеше инстаграмда жылап тұрып бір керемет бір отзыв дейді ғой қазақшасын білмеймін қалай екен отзыв келді 20 жыл бойы сезінбеген сезімді 43 пен 40 жасар ерлі зайыпты сезініп жатыр да дәл қазір енді үлкен болып кеткенде сол жаңағыдай айтқан әрекетімді жасап иә мен жыладым сонда қайран 20 жыл қайда кетті неге біздің қыздарымыз 20 жыл бойы мейлі 20 болсын 5 жыл 10 жыл ол да өмір ғой иә сен мысалы үшін қазір 25-те болсаң 5 жылдан кейін сен 30-да боласың сонда мына аралық қайда кетті әшейін сол үйде тамақ пісіріп иә әшейін амал жоқпен жүру ма деген сияқты сол кезде жаңа бағанағы сіздің айтқан сөзіңіз оны орысша айтайын ол осознанность дейді иә қазақшасын білмеймін не екенін саналы түрде саналы иә әр әйел өзі саналы түрде ойлану керек иә саналы түрде не шешім жасау керек мен бұл еркекпен сен тұрғың келмейді ма әрекет жасағың келмейді ма босат ол байғұсты босат ол берік те өзінің серігін тапсын керемет бақытты болсын иә жоқ серігін дегенде өмірлік серігін деп отырмын ғой мен ер баланы айтып отқан жоқпын иә сол мысалы үшін деймін да содан қыздар мысалы үшін жаңағы деп жатырық измена деп жатырық иә тағы басқа жолдар неде жаңағы еркекке ол негізі сенімсіздік қой ә, дұрыс айттым не, не доверие Сен. сенімсіздік сенімсіздік дегеніміз негізі ә, біз бір нәрсені ұқпаймыз иә біз ойлаймыз біз бәрін контроль контрольда жасауымыз керек бізде қыздар бар мен ана күйеуімнің ішіне gps қойып мен ана қай жаққа тоқтады кімге барды қай жерге келді деп ана мен айтамын қыздар одан не пайда мейлі тіпті сен біреумен жүргенін көрсең де тіпті бүйтіп ұстап алсаң да или жаңағы телефон тексеремін дейді қыздар ау деймін да қанша күш қуат жұмсайсыңдар соны іздеп табуға таптыңдар негізі адам іздегенін табады ғой дұрыс айтасыз жоқ ал таптыңдар деймін мәселе сіздің не іздеп жатқаныңызда дұрыс не көргің келді естігің келетінде иә не естігің келді <laughs> мына қараңызшы бізде қыздар былай ғана ойлайды э, шолақ ойлайды мен қазір іздеп табам сосын тапқаннан кейін оны бүйтіп аламын да стенкаға жабыстырып қоямын еркекті сен тағы да осылай істесең ата айтып беремін деген сияқты қылып қорқытамын деп ойлайды еркек не істейді ой да жаным күнім болды мен ешқашан болды вот ешқашан сен ғанасың дейді бірақ ол ол әйелден одан сай, одан да жақсы жасырынуды үйренеді енді осы иә осы осы осы орайда сіздің ойыңыз әдемі бір нәрсеге әкеп тұрған сияқты маржан жалпы ә, қыздар ә, о бастан біріншіден әлгі қарым қатынас құрудың сатыларын үйрену керек ғашық болу ол бірінші сатысы одан кейін жаңағы шынайы келбетін көру басталады артығы бар тыртығы бар кемі бар дегендей одан кейін барып соны қабылдау одан кейін барып ә, әлгі дос болу бірін бірі түсіну әлгі өйткені екінші үшінші сатыда кішкене бір бірінің кемшілігін көргеннен кейін жаңағы ары отыр бері отыр деген сияқты нәрселер басталады ә, бірінші мәселе қыздар осы қарым қатынастың төрт сатысын жақсы білу, керек екіншіден ғашық болу ә, кезеңінде тұрмысқа шығуға асықпау керек өйткені ол кезеңде әлгі э, сіз айтқан қыз бала біз гормон гормондан тұратын табиғатымыз сондай мысалы ол бір екіншіден ә, жаңа бір әдемі ой түрткі болды осы әңгімеге мына а егер саналы саналы таңдау жасадыңыз ба осы берікке шығам деп бүкіл беріктің құлағы <laughs> шырылдайтын болды иә. саналы таңдау жасадыңыз ба сол саналы таңдауыңызға жауап беру деген міне үлкен жауапкершілік мен берікке емес серікке шығымсам бақытты болар едім деген ол түп түбегейлі құрбандық позициясы бізде көбінесе қыздар сол құрбандық позициясына кіріп алады ал мен өмірде жеңімпаз болғым келсе мен бар нәрсенің шешімін табу үшін ішіме үңілемін ішімнен іздеймін енді жаңа ғашық болу деп жатсыз ой бір әдемі ой келді ұшып кетті өйткені расында да тақырып ойымыз жан жаққа иә, иә, иә. әрине түсіндім иә сіздерді әдемі айтып жатсыздар әрине бізге бір сағат аз болады екен бұл тақырыпты міндетті түрде кейін өздеріңізбен тағы жалғастырамыз дегенмен қазір бізді тыңдап отырған қыздар айтып отыр да әрине әлия шайх конечно әрине әлия шайх оқып алды бәрін біледі сол нәрсенің бәрінен өтті ә, коуч енді бүгінгі таңда сол үшін де ол дәл осы тақырыпта курстар жүргізіп жатқан кейін бәрін біліп отыр ал мен үйде отырған бейкүнә деп өзін айтуы мүмкін дәл сол сияқты сізді де иә, иә. ә, жаңағыдай ә, қазір де оқып жатсыз менің білуімше ә, сол сияқты мысалға ал алайда бұл сіздер сияқты қосымша білім алып ізденбеген қыздардың қыздарға бір кішкене сабақ ретінде айтайықшы сіздер осы қазіргі айтып отырған білімдеріңізге дейінгі ақкенже мен соған дейінгі әлия кезінде күйеуге тиіп кезінде бәлкім алмекеңе ренжіген кезіңіз болған шығар сіздің де күдіктенген кезіңіз сол кездегі сатыларға бір кішкене тарихқа ә, артқа қарай қайтып бір шегініп ә, не жасасақ иә мысалға ә, енді жаңа бір халқыма менің бір уәде еткенім бар еді ғой енді қазақстанда деп қалдым де <laughs> соны айта өтейін енді кішкене мүмкіндігімді пайдаланып әйтпесем сіздерге сұрақ қоя алмай жатырмын мен <laughs> мен өзім тыңдап әрине өзіме көп сабақ алудамын дегенмен енді айта өтейін ақкенже ханым тұрмысқа шығып негізі өзі өнер саласында жүрген азаматша ғой енді бәріміз сүйетін білетін бұл спорт деген енді өнердің бір саласы ә, сол саладан азаматын тауып үстінен шетелде қаншама жыл өмір сүріп ә, сүруде әлі де бірақ қазір осы қазақстанға пай, келгенін пайдаланып біз сізді эфирге шақырып отырмыз рахмет енді сол жақта да бәлкім басқа енді норвегиялық қыздарға деген бір қызғаныш болған шығар сізде де бір күдік болды ма мысалы сізде тұрмыс құрғаннан кейін мысалы жаңа асықпаңыздар деп айтып қалдыңыз иә енді не нәрсеге ә, тұрмысқа шығуға деп иә мысалы өзіңіз де оң солыңызды танып Э, сосын э, жақсы таңдауыңызды жасап э, сосын барып алла тағаланың енді біз біз асыққанмен алла асықпайды ғой yeah. Иә. қалаған күнінде өзіңіздің жолдасыңызбен отау құрдыңыздар енді міне тұрып жатқандарыңызға биыл қанша жыл болды ә, жеті жыл болып қалды жеті жыл о күшті жеті қасиет сан деп <laughs> қазақтар жақсы көреміз ғой yeah. Иә. енді сол жақта мысалға бір қызғаныш сол отау құрғаннан кейінгі бір осындай бір күдік пайда болған бір сәттер болды ма сол кезде сіз өзіңіз қалай жеңдіңіз бәлкім біз мүмкін ә, бұны неге айтып жатырмын әлия ә, бәлкім бізде сол кезде бір кішігірім иә адам қателік жасауға енді бәріміз құқылымыз ғой жасап қойған болып кейін түзеп алған болсаңыздар да бәлкім біздің қыздарға сабақ ретінде соны айта кетсеңіздер өйткені бәрі біліп туған жоқ олар да өздерін жеп қоймасын қазір неге мен әлия мен ақкенжені айтқанын бәрін білмеймін деп осы нәрсеге де біз сәл бір жаңа қателесе тұра түзеліп кетуіне біз себепкер болсақ деймін да иә? енді бірінші қысқа айта кететін нәрсем жалпы ешкім әлгі дана болып тумайды бізде бір дана болып отырған түгімізде жоқ бұл шындығын айтсақ өзімді жеке айтатын болсақ бұл білім қуу жалпы оқыған жақсы көрем жаңағы бес диплом бол, болса да оны аздық етіп оқығанды жалпы табиғатынан жақсы көрем, бірақ көбінесе осы психологиясы мына саналы өмір тақырыбында ізденгенімнің себебі өйткені мен қарым қатынас құруды білмеппін ә, өйткені мен 20 э, жасырмаймын оны 35 жасымда тұрмысқа шықтым ә, 20 э, америкадан оқудан қайтқан кезде 28-29-ымда айналама қарасам бәрі үйлі баранды әлгі ә, корея жаңағы кәсібі э, кәсібі жүріп жатыр отбасылы дегендей содан мен іздене бастадым ә, өйткені мен әрдайым ә, мен үшін жаралған жанның барын әрдайым сезінетін және одан жаратушыдан ешбір жа, э, күмән күдігім болған жоқ иә күмәнданбайтынмын дей тұрғанмен де ә, әрине ойланатын неге осы жаңағы әлгі енді оқыған текті иә. оқыған текті әулеттің енді жаңа тоқсан жігіт таласар қызы болсақ та мысалы ә, таласқан қыздар жігіттер көп болды дей тұрғанмен де мен ә, бұрылып қарамайтынмын өйткені мен әлгі сіз айтқан бірінші саты ғашық болуды ескермейтін өйткені мен білетін оның ар жағында ұлы сезім келмейінше ол жалған нәрсе бұл бірінші мәселе одан кейін іздене бастап жаңағы бойымдағы ә, қарым қатынас жасауға кедергі жасайтын қасиеттерден арылуға тырыстым оларды зерттедім мысалы былайша айтқан кезде өз өзіңізбен өз өзіммен арпалыстым өз өзіммен жұмыс істедім сондықтан біреулер айтар ол қазір мода болып кетті әрқайсысы бір коуч әрқайсысы психолог жоқ мәселе ол өзім өзімнің ішкі қажеттілігімнен туындаған ә, оқу енді бұл жерде айтпағым жеке қарым қатынаста қандай сәттер болды әрине ә, әйтеуір ә, э, біріншіден мен э, әлгі аллаға ризамын ә, бойыма ата анама ата анамның ә, сүтімен қанымен берілген қасиеттер одан кейін өзім ә, жаңағы тұла бойымда әйтеуір бір түйсігім бар әйтеуір қателескен кезде мен дереу оны сеземді түзеуге тырысатын және де жалпы менің о бастан ұстанымым енді қыздарға айтарым менің әлемім менен басталады қалай тартсаңыздар да егер әлгі мен бір қызғанып қалдым ба бір болады кейде сол кезде мен ойлаймын қай жерден қай кезде мен өзіме көңіл бөлмедім қай жерден мен өзімді ә, әлгі кемсіттім болмаса деп өзімді қазбалаймын сол кезде ішкі кішігірім кереғарлы шеше қойған кезде өзі, өзімнің ішкі дүнием жайнап әлгі не үшін келіккенімді өзім ұмытып кететін сәттер болды бұл бір енді әрине әр, әр кейстер әртүрлі ғой әр кездер енді норвегияға келетін болсақ бұл жерде тағы бір айтып, айтып өтетін нәрсе мен ойлаймын біздің елімізде жалпы біздің менталитетте осы қызғануға себеп болатын себептер көп өйткені әлгі ойын сауық орындары дейміз жаңағы енді ол өте көп сондықтан кейде қыздар осының бәрін қарап отырып жаңа құр отырып қызғанады өйткені сыртта жаңағы қызыл жасыл ә, әлгі ерінің назарын аударатын дүниелер көп иә ал э, әлгі ер адам үйде ер адам yeah. Иә иә ал э, сіз көрмеген нәрсенің бәрі бізге жұмбақ болған жұмбақ болған сайын қызық қой иә ал мысалы жаңағы шетелде дейсіз ол жақта енді менталитет басқа барлығы мына қалай болғанда да европаны алай дейміз былай дейміз мен енді тұрған жерімді ғана айта аламын ә, адамдар э, мына семьяға деген отбасыға деген ерекше көңіл бөледі ә, отбасы деген отбасылық күндер деген олардан ерекше құрметтеледі бізде ә, ба, проблеманың тағы да бір әлеуметтік жағын қарастыратын болсақ бізде мысалы бірақ демалыс бір демалыста не істейді әйел адам кірін жуа ма баласын қарай ма жоқ жігітімен бір жаққа бара ма ол жақта екі күн демалыс қараңыздар бір күн тіршілігін жасайды бір күн әлгі демалады екінші мәселе бізде жұмыс деген құдай ау бір пьедесталда тұрған бір әлгі дүние ұлы бар қызы бар жұмыс десе жаңағы отбасын сырып тастап жүре беретін бізде бір сондай бір әлгі ә, қалай дейміз мына ә, выживание тіршілік ету деген бір позициядамыз ә, көбіміз өмір сүріп жатырмыз сондықтан мысалы он ба түнгі он бір ме әйтеуір жұмыспен арпалысудамыз тағы да жеке өмірге көңіл бөлуге уақыт жоқ бұл жерде қарап тұрсақ мына тек қана ішкі проблема емес бұл сыртынан да қарасақ бізде әлеуметтік проблема енді сұрағыңызға жауап бере алдың ба жоқ па бірақ ондай тағы да енді қайсы бірін болады кейде мысалы тілден де әлгі құдай ау ә, он онға теңің иә, жаңағы тоғызы тілден дейміз кейде қыз жалпы менің қазір енді жеті жыл болса да аз да сіздің енді стажыңыз көптеу шығар бірақ ең бастысы қыз балаға уақытылы әлгі сіріңкені тістеп тұру <laughs> жаңағы аузыңнан артық сөз шығып кетпес үшін екіншіден ә, бұл жерде жаңағы отбасылық институттар туралы тағы сөз қозғадық жалпы ерлі зайыптылар әңгімелесу керек олар сөйлесу керек олар мысалы әркім әр терминді әртүрлі түсінеді мысалы түсінеді мысалы кеше ғана енді ол жасыратын нәрсе емес мына инициатива деген қазақшамыз яғни ә, қазақшамыз қалай болады инициатива әлгі бірінші болып бірінші иә. болып өзің пікір білдіру ғой бірінші болып пікір білдіру бірінші болып жоқ бірінші болып әрекет әрекетке ұсыныс жасау ар жағынан кейін әрекет кетеді мысалы сол бір сөзді кеше телефонмен жарыммен талқыладық мысалы сен қалай түсінесің мен қалай түсінемін оның түсінігінше инициатива жаңа ол әлгі өзім ойладым бардым жасадым келдім ал егер ол маған қатысты нәрсе болса мысалы менің түсінігім бойынша ол әлгі инициатива яғни айтылады айтылады талқыланады екеумізге ол ыңғайлы ма кімнің қай жеріне ыңғайсыздау одан кейін барып ортақ шешімін табу сол іспеттес көп сөздер мына отбасына жалпы әлгі отбасының механизмін ұстап тұрған дүниелердің барлығын адам ермен қыз бала ермен сөйлесу керек түсінісу керек және де сіз айтқандай біз эмоционалды болмысымыздан ә, болмысымызбен әлгі дұрыс жас, жұмыс жасай білуіміз керек сол үшін қыз балада құрбы болады ә, жалпы жігіттер айтады екі минуттан артық информацияны қабылдамайды сондықтан ал біз не істейміз қысқасы 20 минут ұзақ екі сағат сөйлейміз дұрыс па ол үшін ішіндегі иә. эмоцияны қондыратын шығаратын қыздар күнделік арнау керек құрбылармен сөйлесу керек э, ішіндегісін шығару керек э, мына эмоциясын трансформация жасау керек былайынша енді бұл иә. жерде енді қайсы жолдасым жиі айтады маған мен <laughs> осылай қыздармен кездесейін деп жатырмын десем құрбыларым десем енді ол кісі бәрін біледі ғой енді айтады иә енді орысша айтқан орысшалау ғой енді ол кісі иә друзья это святое дейді да иә қыздарыңа барып кел дейді <laughs> өзі аптасына бір рет менің қыздарына жіберіп тұрады қыздарыма сен бар бір сөйлесіп кел негізі өйткені ол да осы терапия керек дейді сендерге әрине әрине <laughs> расымен де сіз енді менің жаңағы сұрағыма жауап беріңізші мынау күтіп отырған <laughs> қыздарға жауап беремін жауап беремін бірақ сіздің сөзіңізге негіз болады по моему чикаго университетінің профессоры бұны дәлелдеген аптасына кем дегенде бір рет қыздармен жақсылап бас қосу керек әр келіншек семьясы бар неке өткен жаңа сіз айтқанша эмоция мен бір сәл алыстан бастайын иә бағана сіз айттыңыз ғашықтық сезім мен махаббат сезімі иә жаңа ғашықтық сезімге берілмей махаббатты күтіңіз дейсіз ә, дұрыс ау бірақ сіз ешқашан адамды бет деп айтайыншы иә жаңа ғашықтық сезімде перде болады бетте ой ана розовые очки дейміз иә, ғой иә, біз иә. ой бір керемет одан кейін бір рас и упали дейді ғой жаңағы рас мен бұл жерде ойымды аяқтаған жоқпын бұл мәселеде жоқ жалпы деп жатқаным біз негізі махаббат дегенді мына быт дейміз ғой тұрмыс тіршілікте ғана көреміз ол үлкен жоба ол иә. үлкен еңбек бірақ ол оны сіз қыз жігіт болып жүргенде оны ешқашан біле алмайсыз только семейных отношениях ол бірінші екінші мәселе сіздің жаңағы сұрағыңыз э, иә маған <laughs> енді инстаграм деген өзі бір керемет әлем ғой ол жерде бәрі жарқ жұрқ өте керемет деген бәрі енді керемет көрінеді иә ешқандай уайым қайғысы жоқ иә жаңағы енді мен ішкен жегенді салғанды өте жек көретін адаммын мен менің өз ойым сен ішкен жегенді көрсеттің ба көрген адамның бәріне сен қарсысың онда шақыр дәл сол тамақты сен ұсыну керексің деген сияқты сондықтан ішкен жегенді көрсетпесем де енді мен өз күйеуіммен қазіргі қарым қатынастың бір оннан бірін деп айтайын енді бәрін көрсетпеймін бірақ оннан бірін көрсетемін иә құдайға мыңды бір шүкір қазіргі менің жігітім енді инстаграм желісінде маған көп қызығатыны ой сіздің күйеуіңіз ә, жайдан жай әшейін келе салады гүлмен сыйлығы бар оған бір туған күн жаңа жыл сегізінші наурыз деген себеп қажет емес керек емес иә өйткені солай қарым қатынас уже қалай айтсам болады қалып қалыптасқан иә. иә енді оған қалай келдік өмір бақи олай болған жоқ иә. маған көбісі айтады ой ну әлия ну конечно ну енді сізге конечно просто повезло ну просто такой <laughs> мужчина иә мен бәріне айтамын иә менің еркегім өте керемет ол просто шикарный мужчина просто прекрасный мужчина но он только для меня прекрасный и почему ой мен орысша сөйлеп кеттім ғой ол өте керемет еркек өте керемет бірақ ол неге керемет бола бастады өйткені оның қасында керемет әйел бола бастады мен жаңағы бер, бері сіз айтып жатқан әлем сенен басталады деген менде көп қыздар келеді алия неге біз неге өмір бәрі біз өзгеруіміз керек неге бәрін біз оқуымыз керек а че еркек иә yeah. оның ештеңе жата ма сол тыртырға неге ол ештеңе істемейді неге ол бармайды неге бәрін біз істеуіміз керек деген сияқты көп сұрақ келеді ал енді қараңыз мен сізге бір жай сұрақ қояйын сіз керемет бір тағам жегенде кім сол тағамнан кайф алады ләззат ләззат кім алады сіз жедіңіз өзіңіз аласыз сіз былайша айтқанда душ қабылдадыңыз сіз душтан кейін біреуге міндет қылып душ қабылдамайсыз ғой сіз өзіңіз үшін иә сіз керемет төсекте рахаттанып ұйықтадыңыз сіз өзіңіз үшін өзіңіздің тәніңіз үшін өзіңіздің да рухыңыз үшін демалдыңыз сол сияқты мен қыздардың бәріне айтамын сіздер өздеріңізді дамытқанда ол бір маған көп келеді просто мынандай сұрақпен әлия мен қалай өзгерейін ана күйеуді өзгерту үшін дейді да мен айтамын сен берікті қоя салшы сен берікті қоя сал сен өзіңмен айналысшы жаңағы оны тірімскілеп біле қалай дейді оны жаңағыдай прям ана телефонда не бар ол кімге қанша хат жазды қай жаққа барды ана gps трекермен жаңа қай жаққа барды движениесін бәрін қарап бүйтіп жүргенше ол деген сұмдық энергия ананың бәрін көріп бақылап еще ол ана күйеу қарамай тұрғанда телефонда былай суырып алып деген бәрі ол деген актерский керемет мастерство иә жаттап алу оны біліп алу иә <laughs> қараңыз мен қыздардың бәріне айтамын сіз ойлаңызшы сізде керемет потенциал жатыр энергия сіз ол потенциалды басқа жаққа пайдалы пайдалы өзіңізге пайдасы разрушительный дейді ғой былай иә. қырып жоятын нәрсеге жұмсап жатсыз энергияңызды сіз қырып жоятын емес а, созидательный дейді орысша енді мен орысша сөйлегеннен кейін сондай керемет сөздерді орысша ғана біледі екенмін да мені қыздар түсінеді деп ойлаймын иә бір күш күш бар мысалы үшін сіз бірінге қатты ызаланғанда сіздің екі өзіңізде таңдау бар саналы қыз болса ол таңдайды мен қазір барын қырып жойып бәрімен айқаласып бүкіл тарелканың бәрін қырам еще есті тарс жауып кетем или екінші қыз айтады мен қазір аламды уборка жасаймын түсінікті ма міне ол выбор энергияның трансформациясы осы <laughs> өте дұрыс айтасыз мен қазір сол қыздарға сондай шешімнің бір түрін айтып жатырмын сіз ызаландыңыз ба сіз қырып жойып ана күйеудің миын шағып жегенше оның телефонын мыңғырық қайтарып оқып үйткенше сіз өзіңізге ғана жұмсаңыз бір қыздар бар мысалы үшін мен сияқты азамай жүрген қыздар болса енді <laughs> альхамдулилля мен довольна собой но все равно азамай жүрген қыздар болса өзіңізге қатты ызаланыңыз деймін да вот прям ызаланыңыз да соны неге жұмсаңыз фитнеске жұмсаңыз сол керемет күшті сіз өзіңізді жеп мен неге осындаймын мен андаймын демей кстати әм, самоедство дейді жаңағы өзін өзі жеу ол өте дұрыс емес бағана біз айтып жатыр иә сіз де айтып жатырсыз қыздар енді сондай болып қалды істеп қойды бір қателіктер yeah. Иә. болсын басқа болсын сол өзін өзін жемеу керек оны қалай түсіну керек иә мен мысалы үшін менде де болған өте көп жаңағы сіз айтып отырсыз ғой қалай болды менде де мен 11 жыл тұрмыстамын құдайға мың да бір шүкір осы декабрьде ровно 11 жыл болды толығымен иә 11 жылда түрлі нәрсе болды әрине өмір болған ол өмір өйткені мен де түрлі кезеңде болдым мен қазіргідей мынандай <laughs> бүйтіп отырып жаңа сіз айтпақшы өзінше болып дана болып отырмық қой әлі де даналық ештеңкем жоқ иә әлі даналық ештеңкем жоқ бірақ бір түйген ойларым бар бірақ бір жинаған тәжірибем бар и мен оның шешімін білетін уже жолдары бар сол жолдармен қыздармен бөлісіп жатырмын бірақ маған қыздар мен қыздарға бәріне айтамын қыздар менде ертең ажырасып кету мүмкін неге өзіммен бүгін мен жұмыс жасамасам ә? мен ертең керемет болып жатқан күйеуіммен ажырасып кетуім мүмкін құдай сақтасын деп мен бүгін иә. әрекетімді жасап жатырмын мен ойлап жатқан жоқпын е болды деп бүйтіп отырып ана купле продаж дейді көп қағаз алдым иә. үйлендік деген галочка бар қай кетеді мына күйеу деп бізде көп қыздар туатын баласын туып иә. бердім <laughs> <laughs> көп қыздар сол уақытты жіберіп алады и менде де ондай болған жаңа сіз айтып жатсыз ғой жоқ менің де күйеуім керемет күйеу бірақ бізде де түрлі кезеңнен өттік иә алайда алған білімдеріңіз арқасында және жаңадан бері өздеріңіз айтып жатқан ақыл кеңестердің ақыл кеңестерді өз өмірлеріңізде дұрыс пайдаланудың салдарынан бүгінгі таңда сіздер бұл мәселелердің бәрінен арылып және өзгелерге жақсы кеңес бере алатындай мүмкіндікке ие отырсыздар көп рахмет сіздерге әрине бұл тақырып ұзақ жалғай берсек жалғай береміз иә бір сағаттың өте шыққан бәлкім сіздер сезбей де қалған шығарсыздар иә. дегенмен біздің де қоштасатын уақытымыз таяп қалған екен бір кішігірім түйін түйіндеріңізді бір екі ауыз сөзбен толық жаңағы қорытындыласаңыздар иә ақкенже енді расында да ауқымды тақырып бір екі ауыз сөзге сыймайтын тақырып қыздарға айтарым ә, әрдайым өмір өзімнен басталады бақыт бастауы өзіммін ә, егер іштегі қуатымды әлгі жақсы нәрсе жасауға ма жоқ әлде жақсы нәрсені ә, жоққа шығарып бұзуға жұмсайын ба ол саналы таңдау дейді сондықтан әрдайым да саналы таңдау жасауға тырысыңыздар және де жасаған таңдауларыңыз үшін жауапкершілікті алуға қорықпаңыздар өйткені ол сіздердің өмірлеріңіз сіздер үшін ешкім өмір сүріп бермейді сіздер үшін сіздің ішкі жан дүниеңізді қопарып әлгі гүлдендіріп нәрлендіре ешкім оны жасай алмайды ол сіздердің ықтиярларыңызда және де соңғы қосарым жалпы отбасылық өмір ол үлкен мектеп ол үлкен жоба ол күнделікті еңбек екі тармақты еңбек сондықтан осыны есте сақтаңыздар және осы тақырыпқа әлі де әңгімелесерміз деген үмітіміз бар міндетті түрде ораламыз мен қыздарға айтарым жандарым сол сіздер ең бірінші құдай тағаланың иә жаратылыстарысыздар ешқашан оны естен шығармаңыздар ешкім сіздерді қоқатып некетіп ұрып соғуға болмаса кемсітуге болмаса тағы басқа істерге істеуге ешқандай хақысы жоқ иә ол бірінші айтарым екіншіден жаңылмайтын жағы жоқ сүрінбейтін тұяғы жоқ ешкім ешқашан осы прям керемет өмір сүрдім ешқандай жаңылмадым деп айта алмайды жаңылдыңыз ба ол сіздің тәжірибеңіз сол үшін өзін жеп өзіңізді қинап өзіңізді ой мен осындай жаман дедім, деудің қажеті жоқ ол тәжірибе болды ол қалды бірақ сол болған тәжірибеден дұрыс шешім шығара біліңіздер саналы түрде бұл жағдай неге менің өмірімде болды деген сұраққа үнемі жауап іздеңіздер сол кезде сол жауапты іздегенде көп нәрсеге кәдімгідей өзгере бастайды көп рахмет сіздерге енді керемет эфир болды көп өзіме де қажет дүниелер алдым ә, күмәнданбасам да ешқашан күдігім болмаған болса да күйеуіме құдай сақтасын бірақ мен бұдан кейін күдіктенбейтін болдым көп рахмет ә, баршаңызға алла разы болсын сіздерге және өздеріңізбен қимай қимай қоштасамыз дегенмен тәлім тв қосулы болсын сіздермен сырласатын тақырыптарымыз көп болсын дегім келеді сау болыңыздар